Hai, kembali lagi dengan saya Larsati di Graforia. dan hari ini kita akan membicarakan mengenai bagaimana cara membuat topi pantai. Saya menemukan satu pola menarik tentang topi topi pantai ini dan saya menemukannya di Biacrafter. Crafter Eh, nanti kita bisa lihat linknya di bawah ini adalah pola yang sangat menarik dikarenakan dia cantik dia mudah dikerjakan dan sangat-sangat ramah untuk para pemula di sini saya menggunakan satu aplikasi untuk Android yaitu Crochet and Knit dan saya di sini menggunakan ini untuk catatan karena kita tahu sendiri kalau kita mau menggunakan suatu Eh, mau mengerjakan sesuatu itu jauh lebih enak kalau misalkan kita bisa melakukannya berulang-ulang. Di sini saya menamai proyek saya Sunhead. Kemudian tidak lupa menggunakan eh, foto dari si proyek tersebut. Saya ambil dari websitenya Bea Crafter di sini screenshotnya. Kemudian saya menggunakan juga uh, penulisan tentang jarum apa yang saya gunakan. Saya gunakan jarum favorit saya, uh, Hamanaka Kagibari Raku-Raku, yang di sini nomor 6, dan saya mengerjakan ini dari tanggal 26 Januari sampai tanggal 27 Januari. Uh, waktu yang sangat singkat, kalau mengingat ini proyek yang tidak terlalu besar. Nah, setelah kita selesai menuliskan Eh, jarum apa yang kita gunakan, terus uh, jenis benang yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan katun. Dan katunnya yang saya gunakan itu yang beratnya atau yang tebalnya itu se seberat sport yarn. Cotton sport di sini saya menggunakan warna dusty pink. Dan asiknya menggunakan uh, aplikasi ini adalah kita bisa balik lagi untuk melihat proyek kita yang kemarin itu kita mengerjakannya dengan acara seperti apa, dengan alat seperti apa, dengan bahan seperti apa sehingga bila nanti kita ke depannya ingin membuat sesuatu hal yang baru yang sesuai dengan yang sama, kita bahkan bisa menambahkan uh, alamat atau tempat dari dimana kita menaruh si pola tersebut cukup praktis dan Anda boleh coba. Bisa langsung di-download eh, di aplikasi Store di Google Play Store dan bisa langsung digunakan dan sangat recommended buat para crafter. Ya, di sini kita tuliskan nama polanya atau nama projectnya. Eh, kemudian kita juga taruh mungkin hyperlink di situ atau kita bisa men mengcopy paste dari si polanya dan keterangannya di sini adalah cool pattern karena ini memang benar-benar pola yang keren. Yang pertama kali harus kita lakukan yaitu mengawali dengan magic ring. Di sini kita gunakan magic ring supaya nantinya si puncak dari topi ini dia tidak punya lubang yang begitu besar. Di sini kita langsung chain 2 setelah magic ring. Lalu kita mengisi magic ring ini dengan 11 double crochet. Kita tinggal yarn over, masuk, yarn over lagi, masukkan antara dua loop, yarn over, masuk. Nah, jangan lupa jangan takut membuat kesalahan. Dikarenakan ya, kita bisa langsung belajar dari situ. Yarn over, masuk lagi yarn over, lewatkan dua loop, lewatkan dua loop, dan kita dapat satu double crochet. Ini kita ulangi terus-menerus sampai kita mendapatkan 11 double crochet. Kenapa 11? Dikarenakan di sini si dua chain yang awal itu kita hitung sebagai satu double crochet. Kenapa dua dan kenapa bukan tiga? Ini karena kita inginkan nantinya dia menjadi. Nah, di sini kita tarik untuk menutup magic ring supaya rapat seperti itu. Kemudian kita teruskan buat double crochetnya lagi. Iya. Dibuat double crochetnya sehingga terjadi ada 11 double crochet dan setelah itu kita akan slip stitch. Kita hitung dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ada 11. Sekali lagi dihitung ada 11 double crochet di sini. Ya. Kita slip stitch. Oke, di slip stitch langsung tarik Jangan lupa ekornya ikut dibawa supaya selain praktis juga jauh lebih kuat. Iya, tarik. Tarik habis. Setelah ini kita langsung buat dua chain untuk row selanjutnya atau row kedua. Nah, di row kedua yang ini kita langsung buat front post double crochet di chain naik tadi untuk increase karena kita tadi udah chain 2 kemudian kita langsung buat front post double crochet di chain yang sama kemudian kita buat satu double crochet lagi di double crochet yang bawah Eh, lalu kita buat from post double crochet di double crochet yang sama yang pasti di sini nantinya kita akan memiliki 12 cluster atau 12 kelompok di mana satu clusternya itu isinya satu double crochet dan satu from post double crochet ini kita ulangi sampai dengan akhir row jadi nantinya kita akan mendapatkan 12 from post double crochet dan 12 double crochet dilakukan selang-seling selang-seling selang-seling selang-seling kita buat double crochet lagi di sini kemudian kita buat front post double crochet di badan dari si stitches ini atau di badan dari si tusukan tersebut jadi si double crochetnya itu ditaruh di kepala dari tusukan dan si front post double crochetnya kita sangkutkan di badan nya tusukan tersebut yang di bawah. Seperti kita lihat di sini itu front post double crochet. Lalu kita buat double crochet lagi. Front post double crochet lagi. Kemudian kita buat double crochet lagi dan ini kita terus lakukan. Nah, Kenapa disebut increase? Karena nantinya yang tadinya cuma satu stitch akan menjadi satu cluster, di mana cluster ini akan terus berkembang. Dikarenakan kita akan membuat dasar atau puncak dari topi, kita akan menggunakan diameter si topi tersebut, kira-kira berapa. Nah, ini double crochet lagi Nah, ini kita udah mendekati akhir, kita front post double crochet. Kita seperti ini sudah sampai ke stitch yang terakhir, kita double crochet. Kemudian kita front post double crochet. Nah, lalu slip stitch dengan cara si chain awalnya dilengkah. Kita front kita slip stitchnya ke front post double seperti ini. Oke. Kita mulai row yang ketiga. Ini increase yang kedua. Kita mulai dengan dua chain. Lalu kita buat front post double crochet langsung. Nah, jangan lupa nanti di sini kita menggunakan double crochet dua kali di double crochet yang di bawah, kemudian kita double crochet di kepala from post double crochet yang sebelumnya lalu kita buat from post double crochet nah, supaya menjadi satu cluster seperti yang saya sebutkan tadi ada 12 cluster kita ulang lagi satu double crochet dua double crochet di front post double crochet yang di bawah kemudian kita buat satu front post double crochet di cluster ini nah kita akan pause boleh di pause dan kerjakan sekeliling row. Silahkan di pause. Nah, sekarang ini akhir dari row ketiga, di mana saya mau menunjukkan bagaimana cara mengakhirinya dengan front post double crochet. Kemudian kita buat dua double crochet, double crochet yang pertama, double crochet yang kedua, di front post double crochet yang di bawah, jangan lupa di front post double crochet di front post double crochetnya nah di sini kita tinggal melakukan yang namanya slip stitch lingkaran sempurna sudah jadi dan ini menjadi sangat lurus boleh dilihat nah lalu di belakang ini stitchesnya puffy. Oke, row selanjutnya yaitu row keempat, kita akan naik dulu dengan 2 chain, chain 1, chain 2, lalu kita buat double crochet, Oke, kita buat double crochet. Hati-hati Setelah itu kita front post double crochet di front post double crochet yang di bawah. Iya, seperti ini. Nah, lalu kita mulai membuat cluster awal. satu double crochet, dua double crochet, tiga double crochet, langsung di front post double crochet oke okay. lalu kita buat sekali lagi front satu double crochet dua double crochet tiga double crochet dan front post double crochet Silakan pause videonya kemudian kerjakan sekeliling row. Ini akhir dari row keempat. Kita front post double crochet. Kemudian kita buat cluster yang akhir. Double crochet pertama, double crochet kedua, double crochet ketiga jangan lupa di front post double crochet sekali lagi kita tutup dengan satu double crochet dua double crochet tiga double crochet dan front post double crochet di cluster yang ke-11 dan cluster yang ke-12 tinggal dibuat satu double crochet dan lalu kita slip stitch iya di sini kita langsung menggunakan pengukuran untuk melihat sudah sesuai dengan diameter yang kita inginkan atau belum. Di sini saya inginkan diameternya 14 cm. Di sini kita lakukan pengukuran ternyata baru 10 cm. Sedangkan yang saya inginkan adalah sekitaran 14 cm untuk uh, puncak kepalanya atau diameter topinya. Ya, kita akan mulai mengerjakan di row yang kelima dengan naik dua chain kemudian kita double crochet double crochet lagi di atas double crochet dan kita increase di front post double crochet dengan front post double crochet nah di row ini nanti kita akan mendapatkan uh, eh, 4 double crochet dan satu front post double crochet yang ini yang pertama double crochetnya ini yang kedua double crochetnya double crochet yang ketiga double crochet keempat di front post double crochet yang di bawah kemudian kita melakukan front post double crochet di badan dari tusukan yang di bawah seperti ini silahkan di pause videonya dan kerjakan seluruh row 12 cluster sekarang kita sudah sampai di akhir dari row kelima kita buat from post double crochet kemudian kita buat uh, cluster yang terakhir satu double crochet dua double crochet tiga double crochet double crochet di atas from post double crochet kemudian ditambahkan dengan satu from post double crochet different post double crochet tersebut dan kita buat satu double crochet sebelum kita slip stitch kita slip stitch langsung ke front post ke double crochet yang awal jadi dan langsung kita ukur lagi apakah sudah sampai dengan uh, target kita 14 cm ternyata masih kurang 2 cm satu row itu kira-kira sebesar 1 cm atau setinggi 1 cm jadi kita tinggal tambah satu row lagi di row yang ke-6 ini kita increase sekali lagi increase yang terakhir 2 chain double crochet double crochet sekali lagi double crochet di atas front post double crochet dan buat front post double crochet sekali lagi kita buat klasternya di sini terdiri dari 5 double crochet dan satu front post double crochet jadi pause aja dan kerjakan sekeliling di sini nanti kita increase terus from post double crochet kemudian di sini kita lihat from post double crochetnya jadi cluster berikutnya kita kerjakan sampai terjadi seperti ini sekeliling yang rapi 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 row 6 row sama yang sekarang kemudian kita buat front post double crochet dan kita kerjakan sampai akhir hati-hati buat double crochet pertama kedua ketiga dan keempat lalu kita increase dengan satu double crochet dan satu front post double crochet hati-hati tetap hati-hati kita lanjutkan sampai row ini tertutup uh, atau sampai ke akhir row dimana kita nanti akan melakukan slip stitch dan ini merupakan increase yang terakhir saya rasa ini sudah cukup sampai ke 14 cm. Nanti kita hitung apakah benar atau tidak. Kenapa 14 cm? Nanti teman-teman bisa lihat di uh, sebelah uh, kanan atas itu nanti akan ada yang namanya uh, panduan bagaimana cara mengukur supaya topi itu fit atau snug fit atau cukup di, di kepala kita atau di kepala orang yang mau kita buatkan topinya. Dikarenakan tidak ada yang lebih baik selain uh, satu topi yang ukurannya pas. Jangan terlalu besar dan jangan sampai kekecilan. Kita sampai di akhir sekarang. Kita tinggal front post double crochet sekali. Kemudian kita tinggal double crochet sekali dan langsung kita slip, slip stitch di sini. Iya. Siapkan meterannya, mari kita buktikan apakah sesuai. Sepertinya ini sudah increase yang terakhir. Kita ukur dan ternyata ya benar, ini 14 cm. Sesuai. Di row yang ketujuh ini yang kita lakukan tidak lagi increase, jadi kita melakukan closing kemudian kita front post double crochet di tiap front post double crochet jadi hanya akan terus ada 5 double crochet dan satu front post double crochet di tiap clusternya sampai ukuran topi ini sesuai dengan tinggi topi yang kita inginkan tinggi topi itu kira-kira dari puncak kepala sampai ke kalau di pola ini sampai ke atas telinga sehingga bisa menjadi snack fit Oke, seperti contohnya di sini. Nah, ini uh, eh, row udah cluster yang terakhir. Kita buat 5 double crochet dan satu front post double crochet. Ya, seperti ini. Kita double crochet yang terakhir, kemudian kita slip stitch nanti bisa dilihat bahwa ini sudah menunjukkan seperti um, apa sih namanya sudah seperti mangkok ya seperti ini sudah seperti mangkok jadi kita tinggal mengerjakan sesuai dengan ketinggian dari topi yang kita inginkan untuk di uh, contoh ini atau di video ini saya menggunakan ukuran wanita dewasa yaitu diameter kepalanya eh, kira-kira uh, kira -kira 14 cm kemudian tingginya itu kira tinggi topinya nantinya kira-kira 16 cm jadi di sini saya kerjakan row yang berikutnya dengan pola yang sama hanya 5 double crochet dan satu post double crochet dan tidak akan ada increase lagi dikarenakan kita mau dia snug fit jadi tidak melebar post double crochet seperti ini bisa dilihat bahwa tidak ada yang namanya pertambahan lagi. Benar-benar lurus. Silakan pause videonya dan kerjakan row ke-8 sampai ke row ke-10 untuk yang sama ukurannya dengan saya. Dan kembali lagi. Oke, sekarang kita sudah pada akhir dari row ke-10. Di sini kita uh, tutup dengan from dan kursinya. Nanti kita lihat apakah sudah sesuai atau belum panjangnya. Kalau memang kira-kira belum sesuai panjangnya, uh, boleh ditambah lagi atau dikurangi kalau memang kira-kira panjang topinya tidak sesuai dengan keinginan kita atau tidak sesuai dengan kepala dari orang yang akan menggunakan topi tersebut. Ini gunanya custom fit. Jadi Eh, tiap-tiap uh, barang yang kita produksi itu sesuai dengan siapa yang memesan atau siapa yang akan menggunakan si barang tersebut atau produk tersebut. Kita double crochet di sini, lihat tidak ada increase. Di yang terakhir, semuanya sama. Nah, contoh seperti ini. Ini akhirnya saya percepat supaya kita bisa melihat akhir dari row ke-10 kita tidak lagi menggunakan kan, langsung front post double crochet tidak lagi double crochet di front post double crochet supaya tidak melebar jadi hanya 5 double crochet dan satu front post double crochet dan di sini kita tutup ditutup dengan satu double crochet dan slip stitch. Ya, di sini kita tutup dengan slip stitch. Kemudian kita akan mengukur kembali apakah sudah sesuai atau belum. Ditinggal dilipat lihat sudah sesuai atau belum. Oke, lakukan pengukuran tinggi topi Diukur dari puncak kepala sampai ke akhir. Nah, di sini baru 14 cm, jadi kira-kira masih ada dua row lagi. Berarti kalau misalkan tadi 10 row menjadi 12 row. Kita sekarang setelah selesai dari 12 row tersebut, kita sekarang melakukan increase buat brim atau pinggiran dari topinya. Dengan cara seperti ini, kita uh, double crochet di tiap double crochet. 2, 3, jumlah row yang mau di-increase itu boleh ditambah sesuai kebutuhan. Nah, jadi kalau kepengen si panjang topinya lebih panjang silahkan ditambahkan nah ini kita increase-nya adalah double crochet kemudian di kepala dari tusuk double uh, eh, rompos double crochet yang di bawah itu kita bikin double crochet lagi kemudian kita buat rompos double crochet lagi jadi ada dua rompos double crochet dan satu double crochet di tiap-tiap rompos double crochet ini menjadikan dia nanti topinya melebar dengan cantik kita lanjut saya di sini tidak akan menunjukkan proses dari uh, apa namanya si pelebaran ini. Nah, ini nanti boleh disesuaikan dengan jumlah benang atau kalau pengen lebih cantik ya diperpanjang. Di sini kita sudah lihat ada uh, row yang kedua di mana di tiap-tiapnya jadi nggak jauh beda dengan tadi cara increase yang di awal di brim yang ini ada dua tiga double crochet dan dua front post double crochet. Nah, dikarenakan saya hanya bisa menggunakan sampai uh, nggak banyak-banyak ya cuma karena benangnya terbatas jadi saya hanya mengincrease sedikit topi saya itu brimnya cuma ada sekitar 3 atau 4 row di situ uh, nantinya nanti kita rapikan dengan slip stitch tapi sebelumnya kita uh, lakukan increase sampai benangnya habis atau sampai si kira-kira sesuai dengan apa yang kita inginkan si panjang topinya karena untuk sunhead semakin lebar si brimnya semakin bagus karena coverage itu uh, Anda akan makin terlindung di situ. Ya. Untuk increase di brim ini, jadi yang kita increase itu di tiap-tiap dari si frompus double crochetnya itu sendiri dengan cara buka tutup yaitu increase-nya di dalam dari uh, si front post double crochet jadi kita bikin front post double crochet dulu di yang sebelah kanan kita buat di sini front post double crochetnya di yang sebelah kanan kemudian kita buat uh, eh, double crochet di kepala dari si stitch si front post double crochet ini nanti juga akan ditutup dengan bikin double crochet dulu di kepala dari front post double crochet yang di sebelah kiri kemudian baru kita buat front post double crochet yang di bawahnya itu jadi di sini sistemnya buka tutup yang buka itu front post double crochet yang menutup juga front post double crochet dan di bawah di dalam itu adalah uh, si increase-nya seperti ini contohnya kita buat double crochet dulu di kepala dari si front post double crochet ini kemudian kita buat kelompok double crochetnya lagi di satu tusukan yang sama jadi deh seperti ini increase-nya nah kalau misalkan kita lihat ya brimnya ini sudah mulai ada bentuknya nah di sini saya ingin menunjukkan akhir dari si brim tersebut seperti biasa kita eh, tinggal increase di setiap uh, sudut brim di sebelah kanan kita buat post double crochet dulu baru double crochet dan di akhir nanti double crochet baru post double crochet di sini saya hanya menggunakan tiga tingkat untuk brimnya kalau anda ingin lebih lebar lagi lebih bagus untuk uh, penutup atau untuk coverage uh, silahkan di apa namanya di, ditambah lagi yang nggak masalah uh, sampai se, se, benar-benar sesuai dengan keinginan kita misalkan pengen lebih lebar atau lebih menutup itu tergantung sama yang membuat dan tergantung berapa banyak benang yang kita miliki kemudian sekarang kita tutup uh, increase-nya kita slip stitch Kemudian di sini kita akan melihat masih ada keritingnya dari awal ini. Ini mau kita tutup, kita rapikan. Lihat ini masih keriting. Siap dirapikan menggunakan single crochet dan front post single crochet. Pertama-tama kita kerjakan yaitu slip stitch dulu kita slip stitch kemudian kita chain satu, lalu kita mulai eh, single crochet di tiap-tiap double crochet dan front post single crochet di tiap-tiap front post double crochet ini single crochet kemudian langsung front post double crochet iya front post double crochet kaitkan ke belakang ya single crochet siap post single crochet selesai dan ini terus dilakukan sekeliling di sekeliling brim ini supaya kelihatan jauh lebih rapi. nah contoh seperti ini ini di akhir buat perapian lihat ah, betapa dia lebih rapi jauh lebih rapi kita single crochet di tiap double crochet maaf kurang terlalu jauh hati-hati yang rapi single crochet lagi kemudian single crochet lagi single crochet lagi hanya sekalian over setelah masuk lubangnya oke kita from post single crochet kemudian kita single crochet lagi jangan khawatir ini saya hanya meneruskan yang jenderal-jenderal gini ikut dibawa aja biar tetap rapi single crochet sekeliling dan tiap sampai ke front post single uh, front post double crochet kita front post single crochet langsung kaitkan yarn over ya jadi terus yarn over jadi lagi yang over lagi dan kita single crochet terus sampai di akhir dan kemudian nanti kita tutup uh, dengan slip stitch tapi ada tapinya di sini slip stitch yang akan saya tunjukkan ini adalah penutup dari proyek yang uh, saya bisa bilang invisible slip stitch kenapa bisa begitu karena saya ingin supaya tidak terlihat di mana awal dan akhir dari Eh, tusukan crochet saya ini dan di sini kita tinggal slip stitch seperti biasa kita langkah satu ya seperti ini kita tarik kemudian kita tarik semua sisa benang keluar Gunanya apa? Supaya kita bisa bikin satu chain di atas dari uh, double crochet yang pertama apa single crochet yang pertama tadi supaya kelihatan jauh lebih rapi. Kalau terlalu panjang boleh dipotong, tapi saran saya sebelum benar-benar bisa apa sih namanya, sebelum benar-benar memutuskan apakah sudah cukup atau belum menangnya, jangan dipotong dulu. Ini saya potong karena ada ikatan di awal. yang seperti ini kita tarik habis si benangnya, menyisakan uh, itu, lalu kita masuk di uh, single crochet yang di, di di depannya di, di langkah satu kita tarik tarik habis tarik habis kalau terlalu panjang boleh dipotong tapi jangan terlalu pendek karena kita masih mau weave in di belakang supaya jauh lebih kuat si produk ini Oke, sudah selesai. Kita masuk dari belakang. Kita tusuk ke uh, single crochet yang harusnya menjadi awalan yang tadi kita tarik si benangnya keluar sekarang kita tarik lagi dari belakang masuk jangan lupa masuk sekali lagi jadi dia lebih rapi nah sekarang kita tinggal kaitkan dan tarik keluar kalau sulit boleh menggunakan kait yang lebih kecil atau bahkan boleh menggunakan jarum kasur supaya bisa lebih mudah jarum streaming nah ini kita tarik keluar mari kita lihat hasilnya ya jadi di sini kita tidak melihat perbedaannya antara uh, namanya yang awal lihat sudah lebih rapi jauh-jauh lebih rapi sekarang kita tinggal melakukan weave in. Jangan lupa semua-semua tuh dirapikan supaya benar-benar kelihatan. Uh, selesai. Jadi finishing ini akan menjadikan si produk tidak nampak awal dan akhirannya. Lihat detailnya ya seperti itu. Nah, sekarang kita melakukan weave in di sini tinggal dibalik topinya eh, kemudian kita ikat ikat mati iya perlahan-lahan kemudian kita tarik Hmm, ya. Jadi maksudnya wave in ini adalah dianyam di belakang. Jadi sisa dari si uh, apa sih namanya si benang tadi kita ikat di belakang dan kita anyam supaya tidak nampak uh, supaya tidak nampak ke depan dan supaya ini kuat jadi tidak mudah terlepas karena seperti yang kita tahu kalau yang namanya crochet kalau sudah lepas satu itu bisa lepas semua Tentunya di sini kita harus hati-hati karena kalau misalkan kita ikat terus kita tarik terlalu keras nanti malah jelek di si invisible ininya stitchnya yang terakhirnya dan kalau terlalu panjang boleh dipotong mari kita kerjakan si weave innya ini